Halo, saya Ardian Perdana Putra. Saya Insan Kamil. Masyarakat Indonesia saat ini lebih menyukai belanja melalui marketplace dibandingkan melalui media sosial ataupun toko online yang ada. Bahwa Indonesia ini sudah siap dengan budaya marketplace hanya saja uh, sampai saat ini kita belum melihat bahwa ada marketplace yang cukup bisa mengakomodir fasilitas perdagangan jasa, terutama khususnya adalah jasa rental. Udah banyak toko online yang menyediakan seperti untuk sewa mobil, sewa motor, sewa perlengkapan mainan, tapi belum ada marketplace yang bisa menaungi semua toko online tersebut. Untuk itulah kami ada. Hands online marketplace khusus untuk jasa penyewaan barang apa aja. Rent all adalah tempat di mana pemilik barang dan pemakai bisa menawarkan barangnya ke mereka yang membutuhkan dalam jangka waktu tertentu. Selain portal dan aplikasi internet, Rent akan hadir dalam bentuk offline di tempat-tempat seperti mall, apartemen, kampus, terminal, dan stasiun kita membayangkan suatu tempat yang aman, mudah, dan nyaman bagi setiap orang untuk bisa menawarkan barang miliknya yang tidak terpakai kepada orang lain yang membutuhkan dan jatuh waktu terbatas. Kita hadir di sini untuk memberikan solusi kepada orang-orang yang ingin memakai suatu barang yang hanya dipakai satu atau dua kali saja. Akan sangat boros apabila orang tersebut harus membeli. mungkin yang akan menjadi bahan pertanyaan utama dari para user adalah apa jaminan terhadap barang yang disewakan. Kami memiliki beberapa metode untuk itu. Yang pertama adalah aplikasi marketplace yang kami tawarkan ini nantinya akan berfungsi tidak saja sebagai timer atau billing system, tapi juga sebagai data validator identitas dari si penyewa. Selain itu, untuk batas minimum nilai barang tertentu, kami akan Eh, berlakukan kewajiban untuk menggunakan kartu kredit. Untuk barang yang disewa secara on the spot, kami menawarkan kemudahan jaminan berupa kartu identitas, baik itu SIM, KTP, maupun paspor. Untuk menambah jaminan keamanan sistem ini, Rental akan mewajibkan barang yang bernilai tinggi untuk diasuransikan. Tentunya, kami akan terus menggunakan sistem ini sehingga memudahkan bagi peminjam, menguntungkan bagi pemilik, serta memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan untuk semua. Beberapa metode ini semoga bisa memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang menyewakan barangnya. Rent all, contract, why buy?